mulai hari ini berhenti mencaci orang lain nasihat yang luar biasa Kena orang kenal Tuhannya orang buruk pun jangan ceritain Tidak usah urus urusannya orang sudahlah gitu kan tugas kita kalau kita lihat aib pada diri orang Alhamdulillah nggak ada pada saya Ya Allah berikan dia hidayah cukup sebatas itu saja jangan lebih kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini untuk apa kamu campurin itu apa gunanya buat kamu Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kezaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kezaliman kita pada dia juga, dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat.